再见，我的爱。我的嗯？嗯？嗯？救命！救命！救命！救命！ Thank you. 啊。 back. 哪呢？你是不是傻？有问题？你洗头啊？

Pak. Ha ha ha.